Всем привет, меня зовут Карми, и сегодня мы будем э, создавать новый мир. И, соответственно, выживать в нем. Господи. Пускай будет Крами. Красивое название. Э, Дополнительных настройков я, пожалуй, включу 4. Это <clears throat> версия Майнкрафта 1.7.2. Я думаю, достаточно интересно будет посмотреть, как в нее играть, что в ней интересного и нового. на данный момент у меня стоит режим выживания, который забавный, интересный, крутой. А, почему? Потому что вроде как это еще не хардкор, где у тебя только одна жизнь без этого, без восстановления. Но еще и не креатив, где у тебя всего много. Так, где это мы? Под водой мы вообще, а, блин. Вы у меня несколько мод модов есть. Например, вот этот. Так, сейчас. Эм... Его нет, ну ладно. В общем, у меня есть несколько модов. В общем, я их делала, так что у меня получалась очень интересная штучка. Ну ладно, проехали. Наслаждаемся ну, этим миром, он очень красив. И мы идем вперед, ища новое дерево. Ведь заметьте, береза будет более натурально в этой версии. Господи, овечка меня пугает. Какая не овечка? выпуск, как всегда, будет небольшим. И в нем, конечно же, будет вопрос дня. Э, посмотрите внимательнее наш мой выпуск. И вам может понравиться, а может нет. Смотрим. Ну, и понятно, что смотрим, если влево, то мы видим, как овца изменяется. Вот цветочки. Вы видели в прошлых версиях Майнкрафта? Сирень курочка черного цвета. Ну, Этот тростник выглядит по-другому. Это коровка, у нее 10 жизней. И она дружелюбная. Прям дальше. Офигенное дерево, поэтому мы сейчас поменяем секундочку режим. Хотим мак, сахарный тростник и сирень. Я поменяю режим, чтобы посмотреть, что же получится. Да? Да, кстати, даже кальман тут выглядит как-то по-особенному, как-то не так. Птичка. Ой, это мушка. Не, пошли вы нафиг, мышки. Ну в моем выпуске будет минимально мата. Я постараюсь это сделать, но я не думаю, что это может при попытке получить у меня. Именно поэтому, пожалуйста, не обижайтесь меня из-за каких-то слов, которые будут немножко не в тему или, в принципе, никуда не годными. О, деревенька. Интересно. Заметьте, даже материалы некоторые выглядят по-другому. Жителя? Почему не фиолетовая? Господи, смотри какой-то. А? Это столик для создания. Так, это... как мы можем видеть, то есть наблюдать, тоже наблюдать. Я, я люблю убивать, видите, я такой грязный стишка, который любит всех убивать. Еще красная няшка. Мертвый житель, помню. Помню. Вперед, страна! Да, со мной, наверное, больше не будет флета. Я буду снимать одна. Надеюсь, у меня хоть что-нибудь выйдет. И я начну с того, что я буду непосредственно исследовать какие-то пещерки. Но для того, чтобы ее исследовать, надо ее найти. Поехали. Ух ты. Да, еще одно нововведение, хотя у меня был громадный перескок с 5 1.5.2 до 1.7.2, может это уже было, но, как видите, фонарик просто освещает то, что вокруг него. Ту-ду! На это также, также у нас добавились э, акация и темный дуб. Сколько они, собственно говоря, сейчас будут, мы узнаем. Так. Сейчас я не вижу никаких. А вот, а саженец темного дуба, например, посадим. В общем, мы просто будем хорошо пытаться что-то сделать. Надеюсь, у меня все получится. Немножко подвисаю, немножко совсем чуть-чуть. И так продолжаем. Мы гуляем по странному месту. Похоже, оно заброшенное. А я думаю, слышимся. А знаете, этого зомбака... У, блин. Где же я? Они а где-то тут. О, а вон они. Смотрим, как отличается наш зомбак, обычный зомбака. Он противник. Так, э, если например, принадлежит хорошенько, то можно заметить красный значок, значит он противник. И это очень круто. Получай. Я так люблю получать какую-то халяву, даже гнилое мясо. Это халява. Пацаны, это халява. Мы ну, а бы этом тоже, где мы были. Вот, и опять же смотрим в левый угол экрана, там написано зомби, 20 из 20, и он то, что он злой. Он на меня внимания не обращает. Ну, все такая вот хорошенькая честно. Дальше. Странная пещера. Где-то всюду, куда угодно можно упасть. У, вот так вот. И я вижу лаву! Вот я ну, уже никуда не денешься. У нас ничего делать, поэтому я буду сейчас все рубить нахрен. Посмотрим, что получится. Куда даже должна выйти в конце концов. Вверх по самому первому выходу. Ну все, мы вышли куда-то. Сюда вот главное не упасть стыки. Поперли дальше. Напоминаю вам, что с вами я, Карми. Повторю, что, скорее всего, флэда уже наших выпусков не будет. Так. Прогуляемся пешком. Чуть выше. Так, здесь я уже была. Кажется, эта пещерка закончилась. Что же, это был очень интересно. О, нет, ну, тут скелет. Ведь у скелета тоже 20 жизней. И он тоже злодей. Мы этого не знали. Мы были бездарными тупицами, существовавшими не знали. Не зная, когда и кого. У кого же не знаю. 16 и 16. Попробуем можно что он будет делать. Он у нас не нападает. Гадина, гадина, получай, получай дрянь такая, на, на, на, я не знаю, зачем что тебя бьют, но получай. Бедняжка, ты сдох. И он дал ему какую-то странную штуковину. Паучий глаз! у у um, Они поперли дальше. Тут должно быть что-то интересное. О, где ты мы? Крипер! О, мое! ужасной жизни, если мы успеем его пропить, скорее всего, мы получим пор. И что, пор? Губы. Сейчас мы проверим. Порох! Он дает порох! Вы знали это? Я уверена, что знали. У меня есть какие-то... Сегодня какой-то день получения прекрасных вещей. Тут видно. Ты приперлась вообще? Походу это а место Херобрима. Интересно. Вообще можно победить? Интересно, кстати, у а него лично. Точнее это. Зомбак с лопатой и с луком. С Скелет. Крутяк так вообще. Пипец вот тут. Неприятно мне. Ничего сказать, кроме бывает. Никогда не супер место. Попрятание каких-либо кладок. А здесь вот походу была. Ты, блин, дурак, пошел нахуй. Дрянь, дрянь, дрянь, дрянь, дрянь. Если что будет, если он просто такой побил. Я хочу. Не светящимся. Порох, дайте мне порох. Дайте людям порох. Ох. Ладно, мы выбираемся, походу, эта пещера все-таки блин, ну, потому что она огромная, просто безграничная. Надо еще наружу, наружу выбирать, интересно. Да, правда, здесь интересно. Я сама собой поговорю, правда. Ладно, поперли. Такс. Свет такой слабый, дрожащий. А мы зашли в какую-то странную комнату. Лучше я сделал так, чтобы можно было что то подвесить. Чтобы уж точно было светло. Ой, а меня будет весь путь себе не осветить. Что-то есть? Мышки боятся. Света, она выглядит мне к тьме. О мой бог, спаун! Сундучок! Еще сундучок. О мой бог! Это ж просто охрененно. Валит я тут прямо на мотоцикле. У меня уже мотоцикле, поэтому поэтому пошел нахрен. А, знаете, что я попробую достать? Сейчас сделать, точнее, я дам одну замечательную вещь. Огонь! Скажете, ай-яй-яй, какая то нечестная девочка, никто не живет. Конечно, мне просто не сожрать, ибо не сожрать, дружище все. Псами. Ладно, так не берем. У меня нет. Я буду пользоваться лавой. Ну пофиг. Все равно у меня сейчас... тики ну, зомбака, лавочка, лава, моя. Непосредственно. Не получится. Должны были что-то получить. А главное, не забудьте, когда выбираете лаву, здесь немножечко, хотя бы чуть-чуть водички. Это я стою на обсидианте почти. Ах да, Блин, мне отсюда не выбраться. Воды, слишком много воды, блин. Ну что я за хрень ты такую несу? Придется лапой писать оставлять. Чтобы воды не слишком много было. Да хрень какая-то, блин. Уа! Если бы сейчас была не в креативе, я бы сдохла уже. Раз сто. Да воды-то мне как раз таки не надо, блин. Я какую-то хрень несу. Тут должна быть вода.

Мы прижались еще одним зомби. Идем дальше. Да, я блин, между не пролезть. Почему правда? Точно не спустится, конечно. Криперов? Давай, давай, Крик подобен грому. Прямо импровизация какая-то. Эм, на самом деле, это наверняка догадались, это Киш, король и шут. собру. Блин, мне нужна лава тут. Ну вас нахрен, пацаны. Блин, еще давно лучше. Факел, факел, спаси меня. Мне некуда отсюда выбраться. А, он сюда. Понимаешь, куда он никуда никому не видел? А где он случайно будет? превратить в Итак, мы продолжаем. Напоминайте это место, тут я была, а я просто супер, я тут была. Это место просто благодаря мне. Ладно, сейчас мы будем выбираться наверх. Самым обыкновенным способом в мире. Просто тупо копаться вверх. Это будет самая нудная часть всего. ну, да, лавы пустим. Она никуда не падает. Вот дрянь-то такая. Падай! Крик подобен мне, дайте людям меня. Чё это с ним? Либо я упорота, либо я купа. Привет, овечка! Попал. Вообще бы Это у нас... Не знаю, а что? Светает. Скоро утро и новый день. А мне пора заканчивать этот выпуск. Почти. Немножко. Ай, какой скелетик! какой круглый пахнет. Сейчас мы будем забирать. Сейчас мы его убьем и все не делаем. скоро рассвет. Блин, стоять, дрень такой. Дрень, дрень, дрень, дрень, дрень, дрень. Кто посмел обидеть меня, ты огромную монашку? Отстань, ты что с с вещами, дрень? Нет, не вещами, а чем мы тут дали? Ничего, понимаете, ничего. Вот он дрянь, да, все-таки. Дрянь, издалека видно. Ну ладно, у нас светает, а значит мне пора заканчивать. Всем спасибо, кто был со мной сегодня. И тем, кто не был, тоже огромное спасибо. До скорого, ваша Кармен. Yeah!